Rozwiązanie problemu międzyludzkiego wymaga komunikacji jak dorosły z dorosłym. Mimo, że jedna z teorii komunikacji, analiza transakcyjna, mówi o tym, że mówi przez nas czasami dziecko i rodzic. Na przykład klient, który przychodzi z reklamacją, może powiedzieć jak dziecko wolne, zabierzcie to dziadostwo, nie mam już do tego nerwów. Albo dziecko adoptowane, dziecko przystosowane, przepraszam, chyba w tym coś zepsułem. Rodzic opiekuńczy Chętnie Wam pomogę wprowadzić system kontroli jakości. Rodzic krytyczny. Jak Wam nie wstyd sprzedawać takie buble? Dorosły. Proszę o wymianę na inny egzemplarz, bo ten nie działa. Często w relacjach z innymi rozpoczynamy komunikację tak jak dziecko czy jak rodzic. Warto komunikować w ten sposób, żeby zbudować relację, albo potem przeciąć ją komunikacją dorosłego z dorosłym, bo tylko relacja dorosły-dorosły pozwala skutecznie rozwiązywać problemy. Reasumując, zgodnie z analizą transakcyjną, w każdym z nas jest rodzic, dorosły i dziecko. Są potrzebni w różnych sytuacjach. Aczkolwiek do rozwiązywania problemów potrzebujemy postawić na relację dorosły-dorosły.